Я нигде не видел. Буська. Да, да, да. Я только слышу, я только слышу, он ко мне подскакивает, это класс, класс, класс, класс. А толстый там такой, да. Чемодан. Еще больше. молвы Мы скучали по тебе, по твоей мягкой морде Ты хороший пес, ты добрый, толстый, толстый пес